Habla. Habla. Ah, Emilio, hay cosas que no he querido contarte porque tenemos una relación que, en no lleva mucho tiempo, pero... Emilio, Emilio, cada noche, cada puta noche, deslizo mi manito a mi paquete, Emilio. Cada noche, Emilio. Ah, digo por la noche. Ah, eh, deslizo mi manita y lo resfriego con mi pirulita. Y digo, Emilio. Emilio, Emilio, estás a mi lado, Emilio. Pero Emilio no está a mi lado porque estás lejos, Emilio. Emilio, vente a mi lado, Emilio. Emilio, joder ven que te toque todo, Ven, Emilio. Emilio. Emilio. Emilio. Eh, cállate, cállate. Sé que están hablando. Cállate. Escúchame. Emilio. Para. Déjame tocarte, Emilio. Déjame. Déjame tocarte. Y como último dato. Este. P. Uy, pero que digo. Paco hace dos semanas que se depiló los huevos y ya están raspando, vuelven a salir. Y como último, último dato, Víctor fuma hoja del suelo del parque.